სილა მაძს ხედა მე ჩენს გარდა არავინ არ არის ეს პლები ეს ლამაზი სხვადასხვა ფერები სილა მაძს საზღვარი არ აქვს სხვა შენს გარდა ეს ფერები ეს სიყვარული რომ არ მოგაკდა ო ყველა ფერია შენი ეს მთავარი და ლამაზი მინდორველი სილამაზე საზღვარი არ აქვს სხვა შენს გარდა ეს ფერები ეს სიყვარული რომ არ მოგაკდა ამღამე სამღამე სამღამე გაჩუქებ გაჩუქებ გაჩუქებ სიყვარულს სიყვარულს გაჩუქებ ამღამე სამღამე სამღამე ამღამე სამღამე სამღამე სამღამე გაჩუქებ გაჩუქებ გაჩუქებ სიყვარულს სიყვარულს გაჩუქებ სამღამე სამღამე სამღამე ღამე მოვიდა აი თო შუქები სილამაზეს ხედავ ნუ იმდურები მოდი გამოდი ღამე ქუჩაში მოდი გამოდი ნუ იმალები ო ყველა პერია შენი ეს მთავარი და ლამაზი მი ლამაზე საზღვარი არ აქვს ხვაშეს გარდა ეს ფერები ეს სიყვარული რომ არ მოგაკდა ოო სამღამე სამღამე სამღამე გაჩუქებ გაჩუქებ გაჩუქებ სიყვარულს სიყვარულს გაჩუქებ ამღამე სამღამე სამღამე ამღამე სამღამე სამღამე გაჩუქებ გაჩუქებ გაჩუქებ სიყვარულს სიყვარულს გაჩუქებ ამ ღამეს ამ ღამეს ამ ღამეს